Regraad 3. Vandag wil ek hê julle moet elkeen vir my julle gunsteling kleur hier kom kies. Kom ons gaan eers met hierdie ry. Jou gunsteling kleur en dan sit jy dit vir my waar jy dit waar dit hoort, né? Nee? Rooi by rooi so sit prestik. Dan gaan so verby, sit dit neer en gaan jy op. Okay, sit dit daar neer en gaan op soos die data, né? Nee? Daar neer, binne. En dan sit jy jou in 'n pool op haar neer. Moenie dat dit afval nie. Nee. Ooh, julle hou almal van rooi. Reg, die volgende ry kan hulle gunsteling kleur kom neem en dit dan opsit daar. Ons bou 'n lekker lang gebouetjie daar. Reg, wat? Wat kom hier so, né? Baie pragtig groen nou, jy hou van groen. En nog 'n een vir groen. Baie mooi. En die laaste rooi. Baie mooi. Reg, kyk daar. Hoeveel wit het ons? 1. Ja. En hoeveel groen? 2. Ja. En die gunsteling kleur is? Rooi. Rooi. Nou Hoeveel rooi het ons? Kan ons tel? En hoeveel groen blokkies is die kinders se gunsteling kleur? En hoeveel wit blokkies is die kinders se gunsteling kleur? 1. Pragtig. En hoeveel meer rooi blokkies is daar as wit blokkies? 9. So daar is 9 meer rooi blokkies as wit blokkies. En hoeveel meer groen blokkies is die kinders se gunsteling kleur as wit blokkies. Ja. Een meer, nê? Nee. En dit is die langste langste ry blokkies, nê? Nee. En hierdie is die die kortste een. En die 1 plus die 9 plus die 2 gee vir my hoeveel altesaam? 13. Reg, so 1 plus 10 plus 2 is gelijk aan? 13. 13.